Sana berawang Urang jitari dami Tehi anang hendutan Kegiang ramping lagi Kelinci di kota Medan Om Lan panjang tan sampo terubah bingkau Wadelum melam kawan Dumna urung baji bandum hai mata mu mandang Belum bijak ketika perawat di polikam Oji lalu abetang urung bajalan bisa bojan limang pun elum tahan dino halle harapan sangat cemburun melagu sate dilarang ake duga lima sampo ulun mita jalan kali elun bumbu putung di pengadilan oleh putukan simpan kira-kira dua tunjang kalian berselang Nur Hasanah hidup tidak sampai mungkin kira Keinginanku masa lalu atas melontu babojan limang ton elon tahan gino hande harapan sangat cemburu lon melagu sabe dilarang ake budo tu masam po ulun mita jalan kali lon mo kupu kutu ni bak pengadilan pernah ku minta babojan nur hasanah mungkin mungkin don penyesalan salah Dun bebahnya sambino bukan dun poporan tak Ketalam lagu dun siru tapi kenal